大家好，我是金英老师，又到了我们每一周的生肖运势周报的时间。接下来跟大家分享的是八月十九日到八月二十五日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，新朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞，让你可以及时收到老师每周的贴心运势提醒哦。 好，首先让我们来看一下，接下来这一周我们会逢到什么样的日课，又有哪些日子可以特别留意的。首先，礼拜一逢到的是董公选曜的吉日，在当天同时也是非常适合做起照定赏、入宅嫁娶，因为它也是真君选曜的祈福吉日。那特别要提醒大家的是，在这一天。 也非常适合去做安机械以及挂招牌匾额，因此，如果你是做生意的、开厂房的，在这一天要安置机械都是非常不错的，尤其是在早上的晨时跟未时这两个时候，可以让你的业绩蒸蒸日上哦。再来，让我们看一下礼拜二的部分，在当天是在农历七月份。 属于很适合让先人进塔安葬的吉克。另外，礼拜三的部分逢到的是当月的月破大号，因此老师也会提醒荧幕前的朋友们，尽量大部分的吉事少取都缓一下再执行，会是比较吉祥的哦。礼拜四的部分，当天逢到的是天贵大进的日子。 在当天的吉刻落在的是辰时以及午时，大家不妨可以在这两个时辰前往到庙宇为自己祈求官路贵人。因为在这一天，除了是吉时吉刻之外呢，也是逢到了董公学药的好日子，也是很适合我们做嫁娶、出行、入宅的。不过，切记要提醒的部分就是，当天虽然大部分的红字都是通宜的。 唯有这一天是不宜去做两件事情，就是开市以及安门的部分哦。好，再来下一个部分就是礼拜五了。礼拜五的傍晚，也就是我们的下午的六点零二分，我们会迎接处暑。在新的节气的部分，老师也会建议，即便当天逢到了是乌兔太阴阳日。 即使是落到生时，但是基于节前节后不免俗，我们不要去做太大的变动。因此，老师会建议大部分的集市在这一天还是少取会是比较好的。礼拜六是一个非常吉祥的日子，当天非常适合做嫁娶安床，尤其是针对如果是准新人想要在当天登记结婚，也是非常适合的。 有需要的朋友们，请务必提前跟户政事务所登记打招呼一下哦。礼拜天的部分，逢到的是世元三将，当天也是一个很通宜做祈福普渡的日子。同时，在这一天也是符合董公选要的吉刻，非常适合做开市动土、会亲急用，也是很适合在当天去做还愿哦。好。 接下来，再来让我们看一下，在这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是我们属蛇的朋友；第二名是属龙的朋友，以及第一名是我们属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友！而且，老师必须要跟你们说，你们在这一周好运的基点啊，是基于。 你会有很多的贵人前来给予协助、帮忙以及提点，所以请你要务必多留意一下你的贵人是否来自四面八方。但是因为有招了贵人，难免就会有一些小人在旁边说闲话，你也不要太在意。只要你呢好好的把握这次的机会，好好的去做你该做的事情，大部分的时候都会是蛮如意的哦。 好，再来让我们来看一下，就是个别的生肖在这一周的状况又是如何，又有哪些天数是特别需要去做留意的。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在这一周容易会有很多虚惊一场的状况，也就是比如说，你可能准备要去考试，出门到一半，你发现，咦，我是不是忘了带我的？ 身份证，结果诶还好，可能有人帮你带到了考场，又或者是你可能准备了要去上台报告的时候，你才发现完蛋了，我好像档案水身碟遗漏在了办公室，并没有带出门。还好你有备份在云端，类似这样的一个状况，很多虚惊一场的时刻，让你心脏会扑通扑通的。 吓得半死，但是如果你平时都有做到备案的一个状况的话，其实很多问题可能都可以迎刃而解的。所以，所要说的朋友，在这一周，不管你在做什么事情，请务必都要给自己第二个备案，才能够确保自己在这一周能够平平安安的从虚惊一场的状况下下落幕哦。 在这一周，属老鼠的朋友要特别留意的天数是礼拜天。下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这一周呢，老师建议你要多做，因为可以有多成的一个效果，也就是你多努力，你就能够有多一点的收获。那何乐而不为呢？更何况现在都已经到了月中了。 如果你希望你的月底的成绩能够更显眼、更亮眼，那请你在这个时候多花一点口舌，多花一点心思经营你眼前的客户。属牛的朋友在这一周没有需要注意留意的天数哦。再来，下一个生肖是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友在这一周，你的人缘是相当不错的，也就是你可能会有很多人的提携，也会有很多人前来给予你的协助。 因此，请你多多的广结善缘，也要能够让别人看到你真正的价值在哪里。当别人请求你的协助的时候，也请你不要吝啬的赶紧同意，这样子才能够为自己铺更后面的路程哦。属老虎的朋友，同样的，在这一周并没有特别需要留意的天数，毕竟你在这一周的运势是适当十分的旺的。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友在这一周，老师会建议你要稳扎稳打。何为稳扎稳打呢？也就是做多少事情，就一定务必要使多少的力，不要只想光出一张嘴巴，就让别人帮你把事情给完成了，因为那绝对是不妥当的。很有可能你指挥了，可是别人却在旁边放粮，甚至放冷箭，却没有把你交办的事情给办好。 回头来的时候，你才会发现所有的进度都落后了，你才可能会是遭殃的那一个。因此，自己要跳下去做，下去了解状况、问题点，才可以让所有的事情都能够 on schedule。属兔子的朋友，在这一周要注意天数是礼拜一哦。所以，如果礼拜一有逢到要开晨会、早会汇报的朋友们，请务必记得一下，你手头上的资料备齐了吗？ 不要被大家追着跑哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友在这一周运势回暖。老师也会建议你呢，在这一周，因为有很多贵人的协助跟提点，请你务必要多多把握一下这一周的机会。有机会的话，也可以在忙里的时间偷闲一下，给自己喝一点下午茶，喝一下咖啡，让自己提神一下。那你也可以。 借由这样的一个松懈提神的一个状况，让自己的运势做一个调整回温的一个象征。属龙的朋友呢，在这一周没有特别要留意的天数哦。再来，属蛇的朋友在这一周会有很多的贵人提携，也就是你可能会有人帮你介绍客人，又或者是有一些旧的客人帮你。 引荐了他的新的伙伴，或者是一些新的商品，让你看到新的契机。所以这个时候，请你务必要多去做一些社交，多一些联系，或许你可以从这当中得到更多的协助以及帮忙。属蛇的朋友在这一周也没有特别需要留意的天数，因此你只要往前看，往前冲，这样就没有错了。 下一个生肖是我们属马的朋友，在这一周你会面临许多的竞争，这些竞争不管是来自于人际间、工作间，甚至在家族里面，都容易会有这样的一个状况，可能会有争辈分、争谁的说的分话的分量比较重，或者是争谁的表现比较出色。对属马的朋友来讲，你会觉得比较。 麻烦的是，你没有办法控制好自己的脸面的一个情绪跟表情，你的不悦很容易都会写在脸上，所以老师要提醒属马的朋友特别要注意一下，不要让自己失态喽。再来，属马的朋友在这一周要注意的天数是礼拜一跟星期六。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这一周要做出改变。 而这样的一个改变呢，是要能够展现你一个新的企图心以及新的一个规划，甚至能够有断草除根的这种决心在，才是比较好的。尤其是如果你希望你在下半年度，甚至是在我们明年的时候能够稳扎稳打的，比较不会有这么多的问题的话，你在这个时候真的必须告诉自己，我必须。 好好的下决定做改变，不要再把很多的借口放在前面当是你的理由了。属羊的朋友在这一周要注意的天数是星期二跟星期四，运势稍微会比较低，还有小心不要破财喽。再来，我们下一个生肖是属猴的朋友，属猴的朋友在这一周，老师会建议你要不慌不急。 这一周的运势稍微会比较，相较于上一周会稍微差一些，而且属猴的朋友在这一周你的情绪会比较起伏。当然，你也可以责怪因为天气的不稳定，所以让你会觉得非常的慌，非常的不安。但是更主要的问题应该是在于你手头上有很多要做的事情，可是你却觉得时间是不够用的。 没有错，每个人一天也只有二十四小时，那你是不是要更妥善的去运用你每天醒着的时间呢？重新一下规划你日程的时间，或许可以让你不会觉得处事上面这么的慌，这么的忙。好，属猴子的朋友，在这一周要注意的天数是星期三以及星期五哦。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友，老师会建议你在这一周切记一定要冷静面对，不管你碰到什么样紧很紧急的状况，都要记得先冷静下来，你才有正确的这个思考空间，你才能够做出好的判断，才不会影响你的决策。还有，我们属鸡的朋友在这一周要注意天数是礼拜四跟星期。 日，下一个生肖是我们属狗的朋友。属狗的朋友在这一周切记一定要摆脱矛盾，而这个矛盾很容易来自于你跟亲友之间，甚至是最亲密的另一半。这些东西很有可能都是从一些小小的玩笑跟一些小事情就爆发了，积压在你身上的一些压力，就莫名的在这个时间。 这一个礼拜就很容易忽然像火山爆发一样一发不可收拾，因此属狗的朋友，老师会建议你不妨多喝一些冷饮，甚至吃一些甜品，来代谢掉你这负面的情绪，让你这矛盾的心情也能够得到稍微一点的化解。更重要的是，要能够在适当的时间去跟对方沟通，才不会让关系恶化僵直着。 属狗的朋友在这一周要注意礼拜五，因此避开在礼拜五这一天跟人做沟通哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜非常有利于跟别人一起合作，完成一个挑战、一件案子、一个事项。对你来讲，这一周合作就是力量，团结力量大，所以切记，如果你又是在团队的、组织的。 请一定要多多利用这个架构里面的利器来帮你出力使力，不费力哦。属猪的朋友，在这一周你们的财运还算不错，不妨可以去买买公益彩券，或许你会有一笔小小的横财哦。属猪的朋友，在这一个礼拜要注意天数是星期六。好，再来我们来看一下这一周。 我们的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属猪的朋友，第二名是属兔的朋友，第一名是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周你们真的在感情上面会觉得非常的顺遂，因此你们也可以借由这一个礼拜呢去做邀约，或者是我们可以去告白，好，都是比较有机会可以成的。 那已婚的朋友呢，在这一个礼拜呢，老师也会建议可以不妨针对亲子关系呀，我们可以在周末的时候多带呃家人呢出游，那也是有利于家庭的关系呢再次的升温。那未婚的朋友，不妨好好的争取在这个时间点呢，去多参加一些社交活动，或许你的另一半就在那里等着你哦。以上是我们这个礼拜的生肖运势周报。 喜欢的朋友，请不要忘记帮老师按下订阅小铃铛、加赞，这样你才能够在日后收到老师每周的运势提醒。我是金英老师，感谢大家的收看，我们下周再见喽，拜拜。